तो जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में खासतौर पर नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर हटवा दिया जाता है वहां से नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में कंप्यूटर लगवाने की जरूरत क्या है क्लास एट तक पढ़ाइए और बहुत से सीबीएसई e में रजिस्टर्ड जो कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं उनको मैंने देखा है ऐसा काम करते हुए ये बिल्कुल भी सही नहीं है जब अगर आप रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई e में तो क्लास टेंथ में दो कोड चलता है 165 चलता है 402 चलता है दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं दोनों में जो आपको अच्छा लगे अब बात करें पढ़ाने की तो टीचर्स जो हैं अच्छे से ट्रेनिंग लें इस चीज की कि 402 कोड को कैसे पढ़ाना है 402 के बाद 165 को कैसे पढ़ाना है तो 165 तो कॉमन है 165 आसान भी लगता है लोगों को 402 तुलना में ज्यादा कठिन है क्योंकि वहां पूछे पूछा जाएगा आपसे ओपन ऑफिस और ओपन ऑफिस के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है हम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर अवेयर हैं तो अच्छा ये होगा कि ओपन ऑफिस सीख करके फिर पढ़ाइए सीखने में कोई हर्ज नहीं है खूब सीखिए फिर पढ़ाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर तो मैं सारे स्कूलों से यही कहूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस जरूर लगवाइए class nine tenth eleven twelfth में कुछ स्कूलों में तो लगता भी है अभी फिलहाल जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे तो लगता है टेंथ में भी लगता है नाइन्थ में भी लगता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ में भी लगता है तो हिंदी की जगह एलिमेंट ट्वेल्थ में हो जाता है या तो आप हिंदी लीजिए या तो कंप्यूटर साइंस लीजिए तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाने को लोग इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है जो भी नॉलेज चाहिए आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए लाइव सेशन संडे को आठ या नौ बजे से होता है डेली ठीक है अब सिस्टम भी रिपेयर हो गया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल है टीचर्स भी जुड़े होते हैं हमारे साथ डेवलपर्स भी जुड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख करके कि एक छोटे से जगह से मैं हूं और यहाँ पर जो है इतने सारे लोग मुझे जानते हैं ऑनलाइन भी जानते हैं ऑफलाइन भी जानते हैं और आप लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सारे लोग जो भी टीचर्स हैं खासतौर पर टीचर्स की बात करूंगा आप लोग अगर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाइए इसको और जो भी दिक्कत आती है आप उससे क्वेरी कर सकते हैं डायरेक्टली ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सारी चीजें चलेंगी सारी चीजें बहुत अच्छे से होंगी और फिर हम चाइना को पीछे जरूर करेंगे क्योंकि इस तरह से तो हम चाइना को पीछे नहीं कर सकते चाइना में घर घर में एंड्रॉइड डेवलपर्स बैठे हुए बैठे हुए हैं तो हम कैसे चाइना को पीछे करेंगे यहाँ तो हमें यही नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या होता है बच्चा नाइन्थ में चला गया इसको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या होता है मेमोरी क्या होती है यूपीएस क्या है यही सब चीजें नहीं पता है बेसिक्स ही नहीं पता है तो बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर वो कहां से एंड्रॉइड डेवलपर बनेगा नहीं बन सकता है तो हमें ये टेंडेंसी बदलनी है और हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ा